Bu videoda sizə TikTokda olan izlənmə hiləsindən danışmaq istəyirəm. Başqa bir telefondakı hesabla TikToka daxil olun və axtarış yerində özünüzü axtarın. Daha sonra profilinizə girin və hal-hazırda izlənmə sayını görürsüz. İzlənməsini artırmaq istədiyiniz videoları seçin və onların arasında sürətli şəkildə gedib gəlin. Bunu nə qədər çox eləsəz, o qədər çox baxış gələcək. İndi görək nə qədər baxış gəlib.